Some grown up advice, don't ever do six n i g h t if you don't wanna get locked up for your whole life. Some grown up advice, don't ever fucking try to write about us. w e l l after you smoke p i e 唐子要说你们天天见面一起去吃点狗蛋。十八岁的少年长了张八十岁老脸，用不着你抱歉。脸上纹着五角星，还做着猪表情，你他妈应该向你的母亲道歉。不管你多帅，你大哥拉西多的歌，你叫高出你不止八个八度。这首歌没在挖苦、发怒，只是 fuck you，老子。 什么芒 e rap，ask t 我他妈听你唱歌就觉得你没有唱过 rap，你怎么装 skr skr？也是地点，就算在黑客帝国里，不止五十个你，想要干掉你，我还是独自靠近，因为我是基努里维斯，把老子激怒你会死，这首电子让你记住一辈子，有几种都逼 o G，j 给你时代费的 low b n o peace，我只要。 么靠近你的内心，我不要得分，我要命。Cause brothers I'm higher，有魅力 China 的 flow，再也别来这儿，我们排队儿，杀死你再也他们那一个。Some grown up advice, don't ever do six night if you don't wanna get locked up. For your whole life, some grown up advice. Don't ever fucking try to write about us right after you smoke pot. 送你们这些千米，一起举起那狗蛋。什么 p l o o d and Crips，太多也只能够 get fucked in face。你的 ass 都是一些小儿科，你的 Gucci gang u 攻击 gang 在我这儿都叫儿歌。还说我金令。你个你个你个不懂事儿的孩子让我发烧，也难怪有 Kamikaze 来打理打理，替着圈子打扫。因为溜胖、溜大、这溜不起、倍溜这儿溜那儿的，全是一帮沙雕，拉倒吧！你们还想继续代表最纯粹的 Hip Hop 国度？Say no，no way。星座的佛祖 Walking t h e r e say no。 No way.我不讨论的 China say no。No way。你爸爸的爸爸杨河猪 say no. No no。No Yeah. No way. No way. Some grown up advice. Don't ever do six night if you don't wanna get locked up. For your whole life, some grown up advice. Don't ever fucking try to write a bottle spell after you smoke pot. 胖子要送你们这些煎饼，一起去新店狗蛋狗蛋。哎，最后再重申一句，没有想清楚。 但如果你已经想得非常明白了 t h e n go fuck him。